variant. So, uh, the warming up, uh, yeah, uh, the value, Palaski. Yeah, Gavalier Palaski. Сегодня я не Гавалер по-японски. Хорошо? Я слушаю. Я читаю. Мы komentari YouTube tapi itu kalau bilang ani uh, говорят друзья uh, я uh, не говорят какая uh, живут в Руси да какая какая да они хочу хочу нет хочу я хочу еще uh, no, no, that is your boy, uh, uh, life sign, power skill, like, life sign. Ah, power skill, watching the golden. I'm sure. No, yeah, a boy, uh, video, uh, у меня мой видео есть стиль. у меня есть три видео, Дория видео. However, um, uh, Chromaki, um, Lake, um, Star. Но uh, потом, uh, потому что uh, потому что я я uh, я uh, вы uh, э, смотрите высмотрите э, мой э, деть э, э, очень трудно, трудно. А, но, ну, а, но ну, э, эм, я а, а, потом а, я а, гера, гераю. Э? О, о, о, о, о, о, о, о, о. Где, где? ya bu bu budi ya bu du ya bu du biliyor ya dirayu ya bu budu dirayu biliyor ya hı hı Paris değil ya du dira diraç diraç diraç diraç diraç diraç biliyor niye Paris değil <sighs> ah Ruslar um, um, но я изучаю русский язык, да, раньше я забыл, Огост, Огост, я раньше я жить в Руси правильно, это правильно, неправильно. Но ну, а сейчас э, э, 5, 5 months, 5 months. я изучаю русский язык, но э, эм, э, русский э, я говорю по-русски а, Трюнах. Очень трудно. Русский язык, э, у него есть а, много а, слов и грамматика. Грамматика. И вариант. Вариант, слова, вариант. И слово вариант. И есть эм, акцент. Э, s ー o v a ani s l a b ー r i s l o v スルオオ b ガバリスラバリおのがわりすロヤハチューパングリスキー一緒。ものがもノガものがものが。いや。 У меня есть... Э, э, я буду дира, дирать радио видео в YouTube. А, sorry. Э, я... Э, английский. Приделиживать бачиться своей, своей позиции. Я, у меня есть идея, идея. uh, ya ibu igura iguru bu iguru game game Now, now. polski the legend of zelda iri um sorrel punk Yeah, uh, ya my. uh, no uh, we please please wait <laughs> just please wait ya budu dai da 好了，笑，笑，笑，笑啊啊，no ah, uh, 啊。Uh, новые слова. Все. Все. Пока, пока. До свидания.